ශිව විවේකේ භූත බංගලාවේ ඊළඟ දවසේ අපි මොකද කළේ? ජුනි 20. ඔව්. භූත බංගලාවේ ඉන්න දෙවැනි දවස. අපිට හම්බුණා පොඩි පැකේජ් එකක් කාසොක් නැෂනල් පාක් එකේ එක ඒරිය එකක් කව කරන්න. ඇත්තටම අපි ඒරිය එකක් එන්න කාසොක් ගත්තොත් එහෙම කාසොක් වල අපිට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම දවස් 3ක් 4ක් මදි කාසොක් කව කරන්න. ඒකේ තියෙන ලොකු ඒරිය එකක්. ඉතින් අපි කව කළා කාසොක් නැෂනල් පාක් එකේ පොඩි බෝට් ටුවර් එකකුයි. ඔව් බෝට් ටුවර් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ගියා පොඩි පොඩි හයික් එකක් ගියා ඊට පස්සේ අපි ගියා පොඩි කේව් එකක් බලන්න. ඇත්තටම මේක මාරම ලස්සන තැනක්. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලනවා නම් අපි එක්කන් ගිහලා මුලින්ම අපිට පොඩි ගයිඩ් කෙනෙක් හම්බුණා. හොටල් එකම තමයි arrange කරලා තිබ්බේ. හොටල් එකෙන් arrange කරලා තිබුණා අපි 6 දෙනයි තව දෙන්නෙක් හිටියයි. තව 3 දෙනෙක් හිටියයිට අමතරව. ඒකෙත් වෑන් එකේ ගිහිල්ලා long tail boat එකක් අරගෙන තමයි long tail boat එකේ තමයි අපි තැන් ටිකට ගියේ නේ. ඔව් මුලින්ම අපි කාසක්කොල් නැෂනල් පාක් එකට එන්ටර් වෙලා නැෂනල් පාක් එකට ටිකට් ගන්න ඕන වෙනම ඊට පස්සේ මතම බාසිය දුවද ටිකට්ටක් ඊට පස්සේ අපි ඒක ලෝන් ටෙල් බෝට්ටක් ගන්න ලෝන් ටෙල් බෝට් එක අරගෙන අපි ගෙනනෝ ගොඩක් ඔය ලස්ස ලස්සන තැන්වලට ඇත්තනම අපිට යන ගමන් කිව්වේ ඉතින් අර ඒ කාසොක් ඒ නැෂනල් පාකේ බෝට් එක යන ගඟ ගඟන විල විල ඒක මීටර් 100ක් විතර ගැඹුරු කියලා තමයි කියන්නේ අත්තම ඒත් වතුර හෙඩ පැහැදිලි නිකන් වැටුනොත් එහෙම මාළු කනවා කියලා නේ කිව්වේ මාළු කාලා මොකක් හරි වෙයිකුවා හැට ගැඹුරු විලක් ඇත්තනවා. ඒකෙත් තැන තිබන යන් ලස්සන කඳු ටිකක් තියෙන තැනක් ගිහිල්ලා පෙන්වන්නේ බෝට් එක නවත්තලා. ඔව් ගන්න වීඩියෝ එකේ දාන්න ඒ බෝට්ටු අපිව ගෙනිහිල්ලා එක එක ලස්සන තැන් වලට ගෙනියනවා. එතන අපිට ෆොටෝ ගන්න කරන්න. එතන මේක මාරංගන් 60 නේ මාර ප්‍රයෝජනකයි ඒකේ යද්දි බෝට්ටේ. ඒක විලක් උනන්නේ ඒක මුහුද වගේ නේ. ඒක අර වතුර එහෙම හරීම ලස්සනයි. ඊට අමතරව වටේම කඳු තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර අපි බෝට් ඇති පොඩි වලියක් අපි කොහෙද වලියක් දාගන්නවා මේ වලිය වලිය එක්ස්පර්ට් මේ කොහෙද උස්සන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නේ <laughs> මම ඒකත් දාන ඒ වලිය ගිය එකක් දාන්න පොඩි වලිය ඉන්නකොට හිටපු විදිය ඇයි මේ දැන් මෙහෙමයි සන්ග්ලාස් දෙයක් හැම වෙලේම මම ඉතින් ඒක බෑග් එකේ දාන යන කොහෙදවත් දාන්නේ නැහැ ඒක ඊට පස්සේ එතන්දී දැන් ඔන්න අර අර තව සුද්ධිය ටිකක් මෙයා ගාව වාඩි වෙලා හිටියා. දැන් ඔන්නේ සුද්ධිය සංග්ලාස් දාලා. දැන් පොඩ්ඩක් නිකන් මෙයා නිකන් මොකද්ද වගේ මං හිතන්නේ සංග්ලාස් දෙකෝ මගේ දෙක් ගෙනවද කියලා. මං ඉතින් ගෙනිච්ච නෑ වැඩක් නෑ නේ දාන්න. ඒක මං දෝ බොස්සයි යන්නනේ ගෙනිච්ච නෑ. ඔන්න ඉතින් ඒක දාලා ඇවිල්ලා කියලා මෙන්න පටන් ගත්තා මට බයින්න. ඊට පස්සේ බැන්නේ නෑ මම පොඩ්ඩක් පොඩි හොම්පයක් කිව්වා. ඉතින් ඒකද පොඩ්ඩක් හිත දාන්න දාන්නේ නැතියක ඉතින් එට දෙතරත් දන්න ඕනේ අර පේන්න දාන්නේ ගතේ එල්ලන්න පේන්න දාන්න පැති ඒක හරි කියන ඉතින්ට කියලා ඉතලා අපිට පස්සේ ගියා ඔයට දෙපටි වලිය මගදි වලිය හරි ගියා ඉතින් වලිතින් ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ අපි වලිය ශේප් කරගෙන අපි ගියා කොහෙද අපි ගියා මේ මොකද කියන් පුලන්න මේ ෆොරස්ටගේ නම ලොංකාකු ස්වම් ෆොරස් නේච ට්‍රයිල් අන්න ඒක තමයි අපි ගිය ක්ලොන් කා සැම් ෆොරස්ට් නේචර් ට්‍රයිල් එක තමයි ගියේ. ඉතින් ට්‍රයිල් එකට යද්දි ඇත්තට මේ අපි හිතුවේ නෑ මේ නේචර් ට්‍රයිල් එක එන බයරක ඇති කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ කැලේ දිවි මකුලුත් ඉන්නවා. දිවි මකුලු කූඩු කූඩු තියනවා මේ ගුල් ගුල් තියනවා. ඒගොල්ලන් ඉතින් ගයිඩ් පෙන්වන වෙන්න මේක මෙහෙම දිවි මකුලෝ ඉන්නවා. එකේ අමුතු අමුතු ජාති සත්තු ඉන්නවා. අර මේකේ කියන්නේ හම්බානේ. ඔව් හම්බා වෙන්නේ මොකේද අමුතු කටුස්සෙක් කියලා ඉගිලෙන කටුස්සෙක් හිටියා. අපි වීඩියෝ එකේ දාන්නම් ඒ කටුස්සා කොහොමද හිටියේ කියලා. You know the Avatar movie? Yeah. This is Teluk Mokto. The same, right? Yeah. Yeah, at the flying. <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. I mean, when when when we turn. Oh! Oh, he's gone. <laughs> oh. This one I must be careful because not very big bang from the body. They have so many tiny bone in the wing. Yeah. I will throw it up and then you see the climb. Oh, oh. Where? Yeah. There, right? It's there. It is dry because sometimes they need more wind. Oh. Because they cannot fly. ඉතින් පරිස්සමින් ඒ කැලේ ඇවිදින්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ කැලෙත් ඇවිදලා සිංහරාජ වගේ නිකන්. ඔව්. ඒක ඇවිදලා ඉතින් අපි යද්දී අපි පොඩ්ඩක් ලී වලින් හදලා තියෙනවා පොඩ් ඩ්‍රවුමක් ඇවිදලා එන්න. න පේනවා නේද අපි මේ යන්නේ ඉතාලම භයානක මාර්ගයක පාර බලාගෙන එන්න මෙලී එච්චර හයියක් නැහැ ඉතින් මේ මේ වගේ භයානක පාරක තමයි අපි යන්නේ උඩ දාන්න පුතේ සම්මෝ <laughs> සම්මෝ උඩ උඩ උඩ දාන්න ආ යා ඒ අතරදී අපේ ලොකයට මගදී හති හැදුනා. හති හැදලා ලොකයා මගෙන් දැවසුනා. මේ ටික කියන්නේ තුට්ටියත් ඔය වගේ අර වගේ එන්න ඇත්තේ කියලා ලොකයා කිව්වා. ඉතින් අපි ලොකයට ආ කියලා ලොකයා අපි මගින් තියලා අපි ඉතුරු ටික ගෙවලා ආව බෝට්ටුවට ආවා. බෝට්ටුවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කොහෙද ගියේ? ඊට පස්සේ අපි කේව් එකට ගියේ. ඔව්. කොහමද කේව් එකට ගියා. මේ කේව් එක ඇත්තටම මාරම ලස්සන නිකන් ජුරාසික් පාක් වගේ තමයි නිකන් අර ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක තිබ්බේ. ඒ හරිම ලස්සනයි නිකන් ලොකු කේව් එක පිහිටලා තිබ්බ තැනත් හරි ලස්සනයි නේ. ඔව් ඒක ඇත්තට කාලෙකට වතුරෙන් යට වෙන තැන අපි ගියේ වතුර බහැලා තිබ්බ කාලේ වතුර වෙන කාලේට කේව් එක අස්සෙනු වතුර එනවා කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි කේව් එක ඇතුළට ගියා. කේව් එක ඇතුළට යනකොට අපිට දෙනවා අපිට ලයිට් සෙට් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ පරිස්සමින් යන්න ඕනේ අපේ ගයිඩ් බලාගෙන නැත්නම් කොහෙද ලිස්සල වැඩෙන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි අයත් ගියා. හැබැයි රස්නේ කේව් එක ඇතුළේ හොඳට දාඩි දානවා. මේ හුණුගල් ගුහානේ ඉතින් ඒවා. ඉතිේ වතුරට ගිහිල් අපි ගොඩක් බැලවා වෙලාටමයි ගිම්බල්ල තිබෙන්න හොඳ ලස්සට පෙවුණ කියවගේ ස්ලක්ෂයක හොඳ එලිය වෙලා පෙවුණා එද සියුන් ක්‍රේන් එම්ත්‍ර එකක් ගත්තොත් අපට ඔප්ෂණ හම්බෙනවා වෙනම එලි ලයිට් ගහන්න අපච කරන්නේ නැක වෙන සිවුල දට ඊට පස්සේ අපි දැන් කේවරත් ගිහිලනෝටය දවල් දොලහ එක විතරවාගේ වුණා ඊට පස්සේ ගොල්ලන්ගේ මේ පැකේජ් එකේ මෙන් පුරුද්දලා තිබුණා ලංචගෙන යන්න පස්සේ අපි එකන් ගියා ෆ්ලෝටින් රෙස්ටරන්ට් එකකට ඒක තමයි අපිට ලංශක ගොල්ල ලැස්ති කරලා තිබ්බේ බත් කරියගක් ඒ වගේ රස්සට මාලුවේ මාලුවෙක් බැදර තිබුණ ඒදක තිබුණ අපිට කෑම කාලා කැමති දියට බීම හදාගෙන බොන්න ඒ දේවල් තිබුණ ඉට පස්ස එතන ඒගගේ කයක් කරන්නත් පුළුවන් පීනන්න කරන්න ඒ දේවල් පුළුවන් විලේ විදේයෝ ඒ විලේ අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් හවස 3 තුරාමාරණකම් අපිට පුළුවන් වුණා මොනවාද නාන්න කරන්න පීනන්න ගණිත පොඩි උන් එහෙම වතුර පයින්න ඒ වගේ දේවල් කළා ඊට පස්සේ අපි දැක්ක ඇත්තට එතන මාළු හදනවා කන්න ඇතර ඒ මාළු මොකද අපිට වෙලා දීලා තිබ්බාර බැඳලා කරලා අර ලොකු මාළු ඉතින් පොඩි උන් ඒවන්ට බත් දාන ඒවා කරන ඔයගේ පොඩි සෙල්ලම් ටිකුත් කළා ඔයන් Ha ha ha! වගේ ඇතිවේ ආහන පුතා ගිය ජම්ප් එක වතුර නාලා ඉතින් මේ මේ කොහොමද කරදිය නෙමෙයි මිරිදිය වතුර ජලාශය ඊට පස්සේ ඒක අපි නාලා කරලා පීනලා කරලා ආපහු හැරිලා අපේ දැන් ඊට පස්සේ අපි ආයි ලොන්ග් ටෙල් බෝට් එකේ ඇවිල්ලා නැෂනල් පාක් එක ගාවට එතනින් අපේ වෑන් එක අරගෙන ඇම සුවිස්සල්ලන්ත කොහොමද මේ චාරික හොඳයින සුවිස්සල්ලන්ත ඇල්ප්ස් කඳුවටට දර්පයන ඇති ට්‍රිප්පක ලේසින ඇත්තනම කියනවනම් ඉතාමත් ජල දුර්ග වන දුර්ග ගිරි දුර්ග වගේ ගොඩාත් දෙවල් තරණය කරන්න යන්න ඕනේ අපි වන්ඩේ ට්‍රිප්පක් ගිය මේක තියෙන දවස් දෙක තුන යන්න පුළුවන් ඒවා අපිට ඉතින් කාලයක් තිබ්බේ නැහැ නැත්තම් ඉතින් අපි ඒකටත් යනවා. අපි නොයා ඉන්නේ නෑ. ඈ? Tell me about this package, about this tour. About the lake? Ah. when, when I see the camera, I can If someone want to contact you, how to contact? The contact to the hotel. Hotel. Yeah, okay. because I'm this freelance guy. Okay. Yeah, when you get like a contact to the art river lodge, Hmm. the art river lodge, they will contact to the guy. Sure. Okay. Yes. Thank you. Excellent. You will- <laughs> <laughs> ඈ? හා. ඔන්න ඉතින් අපේ අද ගමන අද අපි කාසොක් නැශනල් පාක් එක බෝට් රයිඩ්ඩක් ගියා එක හොඳයි කියලා හිතනවා පොඩ මහන්සීනේ මොකද පුතේ මේ ආදරය පිළිබඳ ගැටලුව කියන්න බලන්න තිසඳු තිසඳු මොකද මේ ආදරය පිළිබඳ ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයා මේ හිරු FM එකේ ඔබයි මමයි ආදරය බලනවාද ඊට පස්සේ අපි මොකද කළේ ඊළඟ දවසේ ඊළඟ දවස් අපේ රෙස්ටින් ඩේ එක ඊළඟ දවස් අපේ රෙස්ටින් ඩේ එක එදා තමයි අපි නෑවේ නේ එතන ඊළඟ දවස් අපේ රෙස්ටින් ඩේ අපි මොකද කළේ අපි ගඟේ නෑවා ගස් දිගේ බඩ ගෑවා ඊට පස්සේ දිය කෙලි යෙදුනා <laughs> පීනන්න පුරුදුනා ඊට පස්සේ එක එක අපිට ඇක්ටිවිටි අපේ ලොකෝය කියලා දුන්නා කරන්න මේ මොනවද පීනන විදිහ ජලබුම් ගහන විදිහ ඒ වගේ දේවල් අපි කරන එක තමයි අපි දවස් තියාගත්තේ ෆුල් රෙස්ට් එකේ තමයි අපි ඉන්න try කළේ කොහොමද මගේ බඩ කොහොමද බඩේ ඩාන්ස් එක මේ බඩේ ඩාන්ස් එක හේ කළා බේ බඩගේ බඩ පීරිලා <laughs> මේ සීතල ගඟක් සීතල ගං රාජයෙක් ඔගන්න පේන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා සීතල ගඟක් අපි ගඟට බහින තමා යන්නේ ඕ වෙරි කෝල්ඩ් මේ වතුර ඉතාමත් පිරිසිදුයි වතුර ඉතාමත් සීතලයි මෙම මේ කකුල දෙකතර පොඩත් බස්සන්න කකුල් වඳුරු ගුහාව අන්න දෙනවා මංකීස්ලා ඉන්නවා එතන. so many monkeysලා ඉන්නවා එතන. so many monkeysලා ඉන්නවනේ. සතුර එන පැත්ත අපි මග රැක සිට පහර දෙන්න අපි තමා ට්‍රයි කරන්නේ මෙතන තියෙනවා අප සතුරාව අපි ඉලක්ක කරගන්න හදපු ස්ථාන කැප්ටන් තමයවා ටෙරාල ඉන්න අර පැත්තේ අවිල්ල ගෑන පහක් මුත්තන් කැප්ටන් කැප්ටන් කොපල් කොපල් මං හිතන මෙතන හොඳයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ कॉपरल करंट के डाला होगी और इतने कोपरल में करंट के डाला help help me corporal help help क्या बोल रहे ओ कोपरल कॉपरल कुरुई का कॉपरल क्या कुरुई का कॉपरल कहाँ गए नहीं आई ये गए नहीं हां गए ना गए नहीं ना ने कॉपरल कॉपरल अब kopral Pakistani kopral Kalau kolesterol kopral Bang kopral Oh eh? Oh Kopral <laughs> Kopral Kopral ini kopral Alah kena kopral Udah Udah Ya Allah Silahlar beğendi gel buraya. කුසට බරණින් සැරසීලා නාකපනා වැසි වැටෙන වෙලේ විසාකාතුමෝ පැමිණිලා කෙන් මම නෑ ඔතන වෙන්නේ නෑ කාසොක්කොල ඉන්න අන්තිම නයිට් එක තමයි මේ අද අපි ගත කරන්නේ. ඉතින් අපි වැලෝ පොඩ්ඩක් මේ ටවුන් එකේ පැත්ත ඇවිදලා අපි ඉන්න හොටෙල් එකෙන් අපේ නේචර් රිසෝට් එකේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් එළියට බැස ටවුන් එකට යන්න. මේ හැරෙ ඉච්චරම කඩ එහෙම නැහැ. තනිකර හොටෙල් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අද ටවුන් එකට යන්න කියලා බැලුවා. ඉතින් ඇතර මේ අයිස්ක්‍රීම් කඩයක් හොයාගත්තා අපේ කට්ටිය. මොනවද නම් ඉගත් කියලා. අපි ගත්ත අලුත් අයිස්ක්‍රීම් එකක් හම්බුණා අපිට එකක් දුරියන් අයිස්ක්‍රීම් එකක්. අනිත් එක ෆැෂන් ෆෘට් අයිස්ක්‍රීම් එකක්. අපි කාලා නැහැ ෆැෂන් ෆෘට් අයිස්ක්‍රීම් ඊට කලින්. කාලා බලමු. මෙන්න අපි කාසොක්කර අද පොඩ්ඩක් හොටල් එකෙන් කන්නතු එලිට ඇවිල්ලා කන්න බැලුවේ. ඉතින් ඔකට පේනවා ඇති මෙතන පීට්සා තියෙනවා, එක එක දේවල් තියෙනවා, විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. හරිම රසයි කෑම. සායි 20 පීසා. ඉතින් අද අපි කාසොක්කල අන්තිම නයිට් එක. ඒතර අපි ටොම් යම් පීසා විවිධ පීසා වර්ග කාලා බලන්න තමයි try කරන්නේ අද. ඕන් යනවා මේගොල්ලෝ තායි මසාජ් එකක් දාගන්න. ගමේ පොට් එකට යනවා. මේකද? ඈ? ෆෝන් දෙක දෙන්න සුවා. ෆෝන්. ඔන්න තායි මසාජ් දාන්න යන්නේ මේ දෙන්නේ. අපි ගියාම මේ එන්න එන්න මල්ලිලා කියලා අපි ගියේ කොහොම හරි මේ ෆුට් මසාජ් එකක් කරන්න කියලා අන්තිමට ෆුල් බොඩිම මසාජ් එකක් කරා. ඔව්. අපි හතර දෙනාම ඇනැන් හතර ගාඩි කරලා බබාල දෙන්න ෆෝන් දෙක බලාගෙන හිටිය අපිෝ මසාජ් කරයි මසාජන ඇතර අප මැරුව කියලකුව හරි මාවට කියන්න අම්මෝ අපිටකුව මක මසත් කරන්න එතන කට්ටි හිටියන්න අපිට ගැලපෙන්න්න ඉටසේ බයික් එකේ ආවා තම එක්කෙනෙක්කාව ඇවිල්ලා මසාජය කලා මං ඒදා ටයිම් ලක්ෂම මගහ මසාජ් කරන තන ඇගවට නැගල කකුල් ලම්බරලා මෙම කලා තායි මසාත්දං ආයදාන්න පුට් මසත් දැමට කමන තායි මසාද දම ඔකුල මෙරල තමන අවතින්නේ තයික බා මසාජ්ජක ඒක බා මසාජ්ජක ඒක ජීවිතය අමත කරනට මසාජ්ජක ඇඟ උඩ නැගලා නැගර <laughs> කකුල් දෙක අපේ කකුල් දෙක උඩ තියාගෙන දවයි එකොල මසාජ් කරන්න මේ මසාජ්ජක එහෙම ඉවරුණා ඉට මසාජීවර අපි හොටල්ලෙට ගැමුව අපි ඉළඟ දවසේ යන්න තියෙනවා දිග ගමනට ඔයදා ඒ දවස කියන්නේ අපි ආයි බෑග් පැක් කරගන්න ඕනේ අපේ කිලෝගාන්ට හරියන්න ද අපි ෆ්ලයිට් එක යනවායි තව පැත්තකට හින්දා අපි පොඩ්ඩක් ඒවා පැක් කරගන්න යම ඕන හිද ඇත් හොටල් එකට ගිහිල්ලා ඒ වැට්ටි කරලා ඒ ලස්සන් නිදාගත්තා තැන් අපේ ඉළඟ දවස කවද ජූනි විසි දෙක ජූනි විසි දෙක ජූනිසි කතාව කිය